Привет. Многие желают заменить свою штатную автомобильную магнитолу на что-то лучшее, по хорошей цене. В своих поисках они приходят в китайский онлайн-магазин AliExpress. Должны мы все знать, что от купленной на этом сайте дешевой магнитолы идеального звука ожидать не стоит. Профессионалу эквалайзера тоже. Однако есть у китайских магнитол одно большое преимущество – дешевизна. Поэтому для покупателей заказ на Алиэкспресс – отличный вариант. Тем более нету гарантии, что купленный в соседнем магазине автомагнитола по качеству будет лучше. Предлагаю посмотреть несколько вариантов, какие магнитоли есть на Алиэкспрессе. Какие из них продаются почаще и популярнее. Ссылку на магазин автомагнитол оставлю ниже, под видео. Можно вот так отсортировать и для выбора посмотреть, какие больше всего продаются и популярнее, Какие более дешевые или дорогие. Также можно, перейдя по ссылке отдельной автомагнитоли, прочитать отзывы покупателей и сделать свой выбор. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал.